हेलो गाइस हम अब खेलने वाले हैं नया एक कैफे मोड चलो स्टार्ट करते हैं कौन कौन बंदा है नाम देख लें इनका नाम क्या है एक तो के डी नर्स चलो स्टार्ट हम देते हैं एक ए बी सी डी क्या कहते हैं इसे ये सी और ग्रोजा और एक ग्रेनेड और कुछ आया नहीं चलो और हाँ। चलो चलो चलो चलो हम जाएंगे किताब लेने और इसमें एक किताब होती है जिसमें हमें हज़ार पॉइंट करना होता है हज़ार पॉइंट करने से हमें क्या कहते हैं मिलता है और यूज़ तो कर दिया है हमने ओ बंदे क्या कर रहे मजा पीछे से मार दिया है ए भाई पीछे से क्यों मार दिया बहुत सारे लेते हैं एक एम फोर्टी और ग्रेनेड भागो भाग भाग भाग भाग जल्दी चलो जल्दी चलो सारे के पास ज़्यादा पॉइंट नहीं हम यहाँ से चलते हैं ये क्या का है बंदा और ये ये क्या है अबे ये क्या है अच्छा रन पिच का वो है क्या शायद पता नहीं मैंने आज पहली बार खेला था मेरे टाइम में अरे क्या हो गया ये चल अरे वाह हम कितने मस्त चल रहे हैं ए मार मार मार मार मार मार मार अरे मार दे रे शॉट भैया मारते क्यों रे भाग भाग अरे बंदे कहाँ हैं ये नीचे ए मर जा ए मर जा अरे मार दे रे यार कैसे मारते हैं यार हेडशॉट जा रही है तो कोई भी हेडशॉट नहीं जा रही है और कैसे मारूंगे fuck. ओके यार कहाँ यार मेरे को दिखता था वो शॉट ही गया हेडशॉट के जा रहा यहाँ कोई भाइयों वीडियो अच्छी लग रही है लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना जिससे हम कुछ नया मोटिवेट होकर Oh.